Buenos días. Dentro del ciclo de conferencias del Instituto Universitario Centro de Investigación Operativa en la Universidad Miguel Hernández de Elche, hoy tenemos aquí a una investigadora de la Universidad de Casino y del Lacio Meridional. María Chiara Pagliarella, <laughs> bueno, pues es eh, una investigadora que trabaja en estimación en áreas pequeñas, ha trabajado también en la estadística pública y tiene eh, o aúna, digamos, tanto la experiencia de investigación teórica como aplicada en este campo. Hoy nos va a hablar de eh, un modelo de Fay-Herriot con tres niveles de jerarquía y eh, con unas aplicaciones que nos va a presentar. Y sin más prolegón menos, le cedo la palabra a la investigadora invitada. Cuando quieras, Mariquear. Hola a todos, eh, muchísimas gracias Domingo, eh, gracias a todos para atender hoy y, gracias por darme la oportunidad de hablar de este trabajo. Eh, este trabajo que se titula Trifold Fay Harriet Model for Smaller Estimation es un trabajo que hacemos junto con Domingo y otros compañeros de la Universidad de Cassino, que son Laura Marchis y Renato Salvatore. Em, este eh, trabajo que os voy a presentar hoy eh, está mm, eh, así estructurado. Voy a, daros una introducción y algunos eh, informaciones eh, previas sobre eh, estos modelos de estimación de áreas pequeñas, en particular el modelo a nivel de área, el Fay-Harriot. Luego os voy a, decir cómo es la estructura del modelo y daros una información sobre la metodología que aplicamos y la, digamos, otra parte que que incluimos en este trabajo se refiere a eh, la diagnosis del modelo que desarrollamos y, luego eh, nos vamos a fijar en una aplicación a datos reales españoles con respecto a la estimación de áreas pequeñas, eh, para los que mm, no, trabajan en ese tema, eh, podemos decir que eh, las estadísticas oficiales, en particular las encuestas, que mm, cuando se planean están diseñadas de manera que hay unos dominios que están pensados previamente para que las estimaciones que se sacan de esas encuestas sean eh, precisa y eh, tengan errores más bajos posibles. Eh, eso se llaman dominios que son planeados. por ejemplo, en la encuesta de población activa española hay un tamaño muestral que es suficientemente grande para sacar estimaciones que son precisas a nivel provincial, por ejemplo. Eh, de eso se pueden sacar estimaciones, se dicen directas, la estimación directa son las estimaciones que se sacan sobre los datos que, salen de la eh, encuesta. los estimadores directos que se aplican, a, por ejemplo, a los datos provinciales de una encuesta, como por ejemplo la encuesta de población activa, nos van a dar un error eh, cuadrático medio que sea aceptable. sin embargo, si queremos sacar estimaciones a, a nivel de dominio que no ha sido planeado por el diseño de muestreo, eh, que no sea la provincia, sino un nivel más bajo, un subdominio, lo llamamos así, eso no ha sido planeado, por ejemplo, las comarcas no, son, no, se consideran como nivel mm, planeado. Sacar estimaciones a ese nivel puede, no son precisas porque nos van a dar un error que no, es aceptable. Por eso, la, eh, eh, metodología de estimación de áreas pequeñas intenta sacar estimaciones que, aún basándose sobre, sobre datos eh, que vienen de encuestas que no han previsto unos dominios, se pueden, a través de unos modelos, y luego vamos a ver cómo, pueden sacar estimaciones que sean aceptables. Em, en, las últimas décadas, en los últimos años, la estimación de la pobreza eh, ha tenido mucha importancia porque eh, sobre mm, los gobiernos y muchas organizaciones internacionales se han puesto como tarea lo de eh, reducir y sobre todo eliminar la pobreza. Mm, por último, la Agenda 2030 mm, de la ONU eh, se pone como objetivo eh, primario, eh, priority, eso de eliminar la pobreza. Por eso, como enfoque tenemos eso de aplicar la estimación de área pequeña a indicadores de pobreza. uno de los indicadores que utilizamos es el indicador de Foster, Greer y Torbach. Si consideramos con EDJ, DJ eh, eh, una, medida que cuantifica, por ejemplo, eh, la renta y con Z el valor de la poverty line. Se considera a través de esa poverty line con EDJ las personas que están under poverty. El indicador está estructurado de esta manera, donde esta es una función indicatriz que vale 1 cuando la persona eh, está eh, debajo eh, de ese nivel de pobreza, límite, y vale 0 cuando una persona está arriba de ese nivel de pobreza. Este indicador funciona de manera que, dependiendo de ese coeficiente alfa, cuando alfa es igual de 0, este indicador f alfa d D se refiere a la provincia, por ejemplo, ese indicador eh, nos da la proporción de individuos que están eh, en, pobreza. Cuando ese, coeficiente alfa es igual que 1, esa medida es una medida de poverty gap. Y en vez cuando es 2 es más severo, se mide la poverty severity. Em, el, estimador directo de ese indicador FGT se eh, calcula teniendo en cuenta eh, el diseño muestral y las probabilidades de inclusión que eh, son indicadas con P, P, de J y este es el, el peso V y e si el eh, estimador directo del F eh, del indicador eh, Foster-Green-Torbach toma esa expresión donde con ND ¿cómo se llama? gorro, gorro. esta es la suma de los pesos, esto es la estimación directa de la población, mm, del tamaño poblacional ND en la área la área pequeña D. Y este, eh, como he dicho antes, este va a tener eh, diferentes configuraciones, poverty proportion, poverty gap y poverty severity, según cómo cambie el nivel alfa. Como que la, el, tamaño muestral ND es eh, demasiado pequeño, necesitamos aplicar un modelo a este estimador directo, es decir, que lo vamos a utilizar combinándolo con otras informaciones auxiliares. Eh, para daros una información general sobre la metodología de estimación de áreas pequeñas, aquí os pongo mm, unos pequeños eh, datos de cuáles son los métodos. Llamamos eh, design-based method los, mm, perdón, el método que está basado solamente sobre los datos que vienen de las muestras. Como he dicho antes, eso utilizan solamente estimadores directos, pero ya, dijimos que esa estimación directa eh, suele ser eh, no correcta porque tiene un error demasiado alto, no aceptable. Luego hablamos de Model Assisted Methods, es decir, métodos que utilizan estimadores indirectos, que son generalmente los estimadores sintéticos y compuestos, compuesto, ¿no? Eh, que están basados en modelo implícito y utilizan eh, informaciones auxiliares. Luego, la metodología que utilizamos nosotros es una metodología que se llama model-based, porque está basada sobre unos modelos. Es decir, que hay un modelo explícito donde se combina una información auxiliaria y la información de las estimaciones directas que viene de la encuesta y eso se basan sobre modelo mixto. Hay dos, eh, en esos modelos se tiene en cuenta como dos fuentes de variabilidad, una que, eh, se dice Random Area Specific Effect, que proviene del área y hay una y una, eh, un efecto se dice, tipo fixed, que viene de la información auxiliaria los modelos eh, a nivel de área son mm, de dos tipos. Eh, eh, los modelos mm, de estimación de áreas pequeñas hay de dos tipos, que son area level y e unit level. los modelos area level son los que utilizan una información que es agregada. En vez, cuando se ha, hay la disponibilidad de información a nivel individual, tanto en la estimación directa como en la información auxiliaria se pueden utilizar modelo unit level. En nuestro caso nosotros utilizamos modelo eh, a nivel de área. El modelo a nivel de área eh, que fue introducido por primera vez fue, por Fay and Herriot en, en el 1979 este modelo ha sido em, ampliamente utilizado en la estimación de áreas pequeñas y es un, caso especial del modelo eh, lineal a efecto mixto. Ese modelo se, puede eh, ver como un, modelo que tiene como dos niveles. Un modelo que indicamos con ETA-GORRODE, eh, gorro que es un sampling model que es función de una eh, de la variable objetivo, eh, eh, puede ser en este caso la media, de un, un fenómeno que nos interesa, y ese se expresa como un modelo que considera un error. A, su vez, este mu que llamamos linking model tiene esa forma, es decir, que considera unas variables auxiliares y y hay aquí unos efectos, se llaman de áreas, random effect. Combinando los dos niveles se obtiene un modelo, se dice, a nivel de área y eh, se asumen dos eh, componentes de eh, variabilidad. Una que, proviene del diseño y una que proviene del, del modelo. Y, tienen, y se asumen estas distribuciones es decir, que se distribuyen como normales, que, eh, tienen em, eh, medida cero y estas eh, matrices de varianza. El modelo Fay-Herriot ha sido, como he dicho antes, muy utilizado en estimación de áreas pequeñas porque permite mejorar la precisión de los estimadores directos a través de utilizando informaciones auxiliares. En literatura se han desarrollado muchos modelos que eh, toman fuerza de la estructura temporal de los datos o de la estructura, eh, digamos, territorial o eh, demográfica de los datos. De hecho, se han desarrollado modelos de tiempo y espaciales también. Y en nuestro caso, nosotros mm, desarrollamos un modelo de tipo jerárquico porque nos fijamos en la... Estamos interesados a eh, la situación en la que podemos considerar que los datos tengan una estructura eh, jerárquica donde hay un dominio, que pueden ser las provincias, y luego eh, mm, estamos interesados en desarrollar estimaciones que tengan en cuenta que los datos se pueden eh, medir con respecto a otras categorías, por ejemplo, que pueden ser el género o eh, la, categoría laboral, y que tengan en cuenta que vienen de informaciones temporales de varios años. Por eso que eh, le llamamos Trifold Heriot Model eh, Yu han introducido un modelo a nivel de área Linear Mix Model que tiene dos niveles de jerarquía. Y em, nosotros proponemos un, nivel que tiene, mm, un modelo que tiene tres niveles jerárquicos y, em, como he dicho antes, porque estamos interesados en un eh, modelo que tenga en cuenta que los datos tengan una estructura de dominio, de subdominio y de a su vez otro subdominio que puede ser, por ejemplo, el tiempo. En, eh, como que eh, la disponibilidad de datos que provienen de, eh, las encuestas periódicas que pueden ser cuadrimestral o anual no, permiten que, que los datos cross-sectional eh, se puedan eh, obtener estimaciones que sean eficientes a, ese nivel, entonces con ese modelo intentamos poder eh, tener en cuenta esa estructura compleja de los datos para que se pueda sacar una estimación más detallada. Eh, eh, en, este trabajo, eh, entonces, como decía, intentamos como mm, llenar un hueco, entre comillas, el nuevo modelo, que es un modelo a nivel de área, que tiene el, error muestral que es conocido y intenta también mm, contestar a la necesidad de mm, poder desarrollar una eh, intenta em, eh, también eh, tuvimos que desarrollar funciones con R porque las que existen no, em, no nos permiten sacar esas estimaciones como por ejemplo los paquetes LM4 o el paquete para modelos no lineares. Eh, se han derivado las expresiones del, eh, del algoritmo Fisher Scoring eh, para la estimación de los parámetros de los modelos a través de la, eh, del método de REML, Residual Maximum Likelihood, y eh, se han eh, aproximado la, lo, la expresión del empírica Best Linear and Bias Predictor, que llamamos EBLOOP, Em, del indicador lineal y, luego se han eh, considerado dos tipos de estimadores para el mean square error. Eh, el primero se basa eh, sobre una expresión analítica y el segundo se basa sobre un método bootstrap paramétrico. el modelo que mm, proponemos tiene esta forma. el modelo poblacional se expresa de esta manera, donde eh, considerando un dominio eh, de primer nivel que indicamos con D, el segundo nivel que indicamos con R, el tercer nivel que indicamos con T. Eh, es el estimador directo del indicador que nos interesa medir eh, para la área D, la categoría R, el, por ejemplo, instante temporal T. XDRT es un vector eh, mm, eh, que, se refiere a la información agregada a nivel de población eh, de unas cuantas P variables auxiliarias. Con U1, U2 y U3 indicamos los efectos random area que tienen estas distribuciones normales con media cero y estas varianzas y con EDRT eh, e indicamos eh, el error. Estos, eh, mm, vectores random se asumen entre ellos independientes y la varianza sigma square DRT es la varianza muestral que se asume conocida. Eh, la varianza del, modelo eh, resulta como suma de eh, toda la varianza que tenemos en, ese, esos vectores random. Hay que precisar que este modelo es una generalización del modelo Twofold Fey-Herriot que ha sido desarrollado por Morales y otros autores en 2021. Precisamente los encontráis en la sección 17.2 a nivel, digamos, en forma eh, de matriz eh, de modelo lineal efecto mixto, eh, mm, el, anterior modelo se puede escribir de esta forma compacta, donde esta es la Y, tiene esta expresión de las estimaciones, los estimadores directos, esta es la matriz de la X, la matriz de la variable oscilaria, B es el vector de los coeficientes del efecto fijo, eh, y Z es la matriz, del diseño que tiene esas estructuras por cada nivel, el nivel de dominio, subdominio y eh, el último nivel, el T. Y luego hay eh, estas expresiones para los efectos random de la V, donde eh, esta eh, V se puede ver como un vector de cada una, de V1, V2 y V3, y eh, estas serían las matrices de varianza de cada vector random, V1, V2 y V3, que tiene esta expresada como estructura diagonal. El, error e, de las mm, varianzas muestrales también tiene esa expresión. Como dijimos antes, la, eh, varianza de la y eh, suma de las eh, varianzas de los, de, los vectores random y en forma matricial la expresamos como suma de las dos, V1 y VE. Y como repito, V1 y V E, perdón, U y E son eh, independientes mutuamente y las varianzas muestrales son conocidas. pasando de, población a, a, la muestra, el Best Linear and Best Estimator, el predictor V de ese modelo se configuran de esta manera la versión empírica del, del, del blue y e del blap eh, luego se obtienen ehm, pasando esos estimadores de las varianzas dentro de esas expresiones. Así que se sacan la ehm, fórmula del del EBLU y del EBLUP. En, ehm, como decía antes, también desarrollamos eh, el algoritmo de Fisher Scoring que proviene de la utilización de la función de log verosimilitud eh, REML, que tiene esta forma, y eh, maximizando esta función obtenemos, a través de esa fórmula del Fisher Scoring Updating, obtenemos las estimaciones del sigma square 1, 2 y 3 como em, semilla eh, podríamos, decimos en el trabajo, que podríamos utilizar esto, eh, este valor donde eh, en lugar de la B ponemos, podríamos poner esta, este valor inicial. El estimador rem de los coeficientes beta del modelo al final teniendo eh, estos valores sacados de la estimación REML, serán así compuestos. Eh, con respecto eh, a la estimación del, error cuadrático medio del estimador EBLOOP, el, estimador EBLOOP tiene esta forma y este esta, eh, sirve como para estimar el, indicador directo que utilizamos. Mm, según la expresión de Prasa del Rao, el mean estimador del EBLUP se configura como suma de tres componentes, G1, G2 y G3, y a través de eh, las expresiones que han sido desarrolladas por Morales y y otros autores en 2021 se pueden obtener las expresiones analíticas de las tres componentes del, error cuadrático medio, G1, G2 y G3. Y, mm, ah, para eh, digamos, eh, evaluar la, mm, eh, la bondad del modelo, em, planeamos también eh, simulaciones. Em, dos simulaciones han sido desarrolladas. En una investigamos el eh, sesgo, ¿vale? el, error, cuadrático medio del, del estimador REMBL y eh, del EBLUP y luego en la segunda simulación estudiamos cómo em, l'estimador dell'MS dell'EBLUP, eh, in particolare mm, comparamos eh, l'estimador dell'MS, eh, la versione analitica e eh, bootstrap paramétrica. Como valores eh, con la que, eh, digamos, empezamos la simulazione, pusimos, eh, nos, nos eh, indicamos con, como eh, con xdrt la variable explicativa y eh, la em, definimos de esa manera y luego la expresión de la, variable respuesta eh, mm, se, se, describe de esto con esos coeficientes beta 1 y beta 2. Y los efectos random eh, se han considerado, tiene una variabilidad que se pone a principio pari a 0,1. Con esta mm, expresión de la eh, varianza del varianza E. La simulación 1, aquí os pongo los pasos de la simulación, voy, bastante rápida, es para eh, decir cómo la hicimos. Eh, se repiten 10.000 veces estas expresiones donde se genera al principio la muestra de tamaño DRT, esto se multiplican los valores DRT, y se calcula el, eh, parámetro eh, poblacional. Luego se calcula el, eh, estimador REML y se sacan las estimaciones EBLUP. una vez que tengamos los, estimadores, comparamos los datos de, digamos, que eh, de referencia que sacamos a, principio con los que se sacan de las estimaciones en cada réplica y eh, calculamos eh, las medidas de sesgo del error cuadrático medio. luego aquí tomamos una, aquí con respecto a los parámetros y aquí con respecto a las estimaciones EBLOOP. en vez, al final, también sacamos una, medida, eh, un valor medio eh, del, valor absoluto del bias y una medida del error cuadrático medio. Em, también sacamos una expresión, una medida eh, relativa de, de esas performances, del de la simulación, eh, que serían el, el, eh, bias relativo, el eh, eh, root mean square error, error cuadrado medio relativo porcenta en porcentaje y un average absolute relative bias y un average relative root mean square error. Esta son la, esta, en esta tabla eh, mm, encontramos los resultados de la simulación 1, eh, poniendo el valor R igual de T igual de 10 y variando el tamaño eh, de, los dominios D que pusimos eh, una vez a un par de 50, luego 100, 200 y 300. Aquí tenemos los valores del bias, del RMS, eh, de, los parámetros y vemos que el sesgo eh, es siempre cerca de cero, entonces la estimación er, los estimadores son mm, eh, consistentes eh, y, vemos que también al aumentar de del tamaño de los dominios va disminuyendo el error cuadrático medio. Y luego em, en la simulación 2 eh, analizamos eh, cómo eh, se investigamos el, mm, cómo se pone cómo, el comportamiento, comportamiento del, del del EBLOP en las dos formas, expresado como empírico y bootstrap. Eh, se utilizan eh, como eh, mm, valor del MS del EBLUP de referencia los que se sacan de la simulación 1. En la simulación 2 tiene esos pasos que considerando los tamaños de las áreas D igual de la que pusimos en la simulación 1, luego se hacen unas cuantas réplicas para 200 eh, y, generamos eh, varias muestras de los valores de la variable, eh, digamos, response variable y la variable auxiliares. Se calculan en estas réplicas los parámetros, los coeficientes y los parámetros de varianza y luego se calculan el mi square error que se obtiene. Luego se hacen unas cuantas réplicas bootstrap. Realmente investigamos eh, cuántas réplicas eh, pueden ser suficientes para que el, estimador eh, bootstrap, para compararlo con el estimador analítico. Aquí generamos los valores mm, de, los vectores random y mm, luego sacamos eh, la muestra bootstrap que sale de esta expresión y luego calculamos los valores del em, predictor y luego eh, los parámetros y calculamos también el loop. Al final se calcula el MC que sale de la muestra bootstrap. En, el paso 3 se, obtiene la, se calcula la performance, se mide la performance del, estimador mse y eh, se va a, medir el sesgo y el error siempre, que aquí eh, indicamos con bias y RE para eh, ponerlo más corto. Y, también sacamos la medida del valor absoluto del bias, la, media del RMS y estos son los valores en porcentaje. Con A indicamos a 0 y 1 los dos estimadores, con 0 el estimador analítico y con 1 el estimador bootstrap. Mm, y, aquí tenemos las expresiones en eh, medidas en porcentaje relativa. Eh, como decía antes, al principio comparamos varios mm, eh, escenarios de B, de tamaño muestra, de las muestras bootstrap y y encontramos que el valor que nos con los que podíamos quedarnos era el valor de B igual de 200. Estos son en el caso del relative bias, el relative root square error en el, MS del bootstrap y con B igual de 50, 100, 200 y 400. Cuando la, el tamaño de la área eh, de los dominios D son igual de 50, 50 y RT siempre igual de 10. Entonces fijamos que el B suficiente con los que nos podemos quedar es B igual de 200. Luego sacamos las eh, medidas eh, de performance de la eh, simulación 2, que aquí tenemos. estas primeras se refieren al estimador analítico, estas segundas segunda se refieren al estimador bootstrap. Como podemos ver, eh, la, eh, a lo mejor está adelante, como podemos ver, la medida del, eh, del estimador eh, del bootstrap eh, se pone, digamos, el estimador analítico está muy cerca de la medida de, la muestra, de la muestra bootstrap y eh, entonces esta, digamos, el comportamiento al, aumentar de, los tamaños de los dominios de, que, va mejorando nos gusta. Mm, la segunda parte que os decía eh, sobre que se desarrolla el trabajo se refiere a unas medidas de análisis eh, de la influencia de las áreas y medidas de diagnosis. Eh, las medidas de diagnosis se utilizan para eh, evaluar eh, un modelo y para sacar información como para interpretar la relación que hay también entre los datos. nosotros nos focalizamos en unas medidas que ya son conocidas como el leverages, las herramientas que salen de la eh, Domain Deletion eh, y luego la Cooks eh, Distances junto a las análisis de los residuos. es decir, que para la, la, metodología de estimación de áreas pequeñas, específicas medidas de diagnosis, eh, no son mm, conocidas y no, se han desarrollado tan, eh, en manera tan peculiar. Entonces proponemos para este modelo medida ajustada para eh, analizar los resultados del modelo. De hecho, la aplicamos también a la aplicación a datos reales. La medida que sacamos mm, os, la voy a enseñar aquí y mm, realmente de, digamos, nuevas eh, son la estadística de influencia que se basan sobre el estimador del MSE del EBLUP, porque en la estimación de áreas pequeñas estamos interesados claramente a sacar estimadores que midan con un error que sea más bajo posible. Por eso la medida de diagnosis la fundamos sobre el MS del EBLUP. Eh, la, como decía antes, la, mm, medida de diagnosis eh, que sacamos se refiere a los leverages, que eh, desarrollamos eh, empezando por trabajos que salen de, de Midengo Stugel y Zevoti galpin que luego os doy más referencias, que son los valores de la matriz de leverage que, eh, que mm, con respecto a una área pequeña D se calculan como derivada del, mm, del de eh, del con respecto a, la variable eh, de la estimación directa YD. Y se componen de dos partes, como de una parte que se refiere a la parte eh, del efecto fijo del modelo y e la otra que se refiere al efecto random del modelo. De hecho, la indicamos con LFD y LRD. Estas salen de esta expresión como matrices. Para, mm, digamos, sacar información que sea accesible y se pueda interpretar, nosotros mm, utilizamos realmente una eh, media a nivel eh, de área, porque imaginaos que estas son matrices que se refieren a una cierta área y luego en nuestro modelo tenemos también un subdominio que sería mm, por ejemplo, hombres y mujeres, género, y el tiempo. Entonces esas serían matrices que son R por T. Y para interpretarla sacamos una medida a nivel de área de esas matrices. Entonces esa la indicamos con LFD con respecto al efecto fijo y con respecto al efecto random. Y estas las comparamos con unos nivel límite, cutoff, que se pone generalmente como 2, eh, eh, bajo un eh, n, que en este caso sería el número de las áreas que tenemos, que es d. Y esto con respecto al leverage, luego con respecto a la domain deletion, es decir, las medidas que salen calculando unas herramientas donde cada vez se elimina una información. En este caso, nuestro caso serían los dominios, las áreas pequeñas. Mm, eh, digamos, eh, considerando los eh, residuos marginal que se expresan como diferencia entre Y, de y X de beta, sacamos una medida que, llamamos eh, de los coeficientes beta como diferencia entre este sería el beta que sacamos de la estimación REML y este sería el beta cuando una área específica se quita de la estimación. Y esta expresión es la, eh, la que, se, que, calculamos. Esta depende tanto del, eh, del residuo marginal como de los eh, efectos leverage fijo. Y luego, siempre basándonos sobre la técnica de la domain deletion, sacamos también la distancia de Q, que otra vez, esta es la expresión que depende también de la eh, leverage del efecto fijo y de la, lo residuo marginal. Eh, ahora os doy toda la, la fórmula y luego vemos cómo la eh, comparamos con respecto a, la aplicación de datos reales. Siempre con, basándonos sobre la domain deletion, otra herramienta que sacamos es, mm, empezando por el trabajo de Christensen y eh, eh, otros autores que se basa en 1992, que calculan el coverage statistics, nosotros eh, mm, nos hemos preguntado qué pasa si vamos a considerar cómo cambian las estimaciones de los parámetros que indicamos con θ, θ es el conjunto de los parámetros que calculamos del modelo, que sacamos del modelo, cómo va a cambiar este covrescio cuando eh, cambia, eh, quitando con la domain deletion, quitando las áreas, cómo cambia la información de Fisher en este caso. F es la eh, Fisher Information Matrix que se calcula en un caso cuando tengamos todas las áreas, la información disponible y arriba en el caso en que quitamos una área a la vez. Y esta, este covrescio se expresa como el valor absoluto de la diferencia entre este Em, eh, cociente menos 1. Luego, otra eh, herramienta que sacamos siempre de la domain deletion es este, em, esta, eh, digamos, expresión de la deletion del MS del EBLU. Es decir, como que mm, queremos ver el, el mm, el error eh, eh, que se obtiene obtiene un área, área un dominio está y cuando no está, es decir, una medida relativa de cómo va a cambiar la estimación del MS cuando y cómo influye un área al quitarla eh, de la estimación y cómo va a cambiar el MS. En este caso es una medida relativa porque consideramos, este es un MS medio, porque considerando, teniendo unas Mm, de mayúscula áreas, eh, hacemos la medida de todas esas áreas y luego sacamos un MS medio, total, digamos, en este caso estimado considerando todas las áreas y aquí cuando se quita un área a la vez. Entonces tenemos un tau, que digamos con esta expresión, este tau calculado, eh, este se refiere a cuando se ha quitado la área D en un caso. y luego las otras medidas se basan sobre eh, lo, eh, lo, residuo eh, que sacamos de esta manera. Eh, siguiendo un trabajo que han hecho eh, Calvin y Sedransk eh, para el análisis de los residuos del modelo, utilizamos ese análisis donde, se, que se basan sobre modelos de residuos escalados que utilizan la eh, raíz de Cholesky de la matriz de covarianza eh, del vector de la variable objetivo. Si indicamos, con V gorro eh, la matriz que ya conocimos, encontramos antes, la Cholesky root se expresa de esta manera. Si la aplicamos a la variable objetivo que mm, estamos considerando, indicamos con, U, YCH eh, un nuevo, como si fuese un modelo reducido, que se expresa como si fuese un modelo a efecto fijo solamente, que no hay un efecto random en este caso. Y sobre este modelo sacamos un residuo que se llama escalado, escalado porque se han como eh, pesado por esta matriz C que se saca de la Cholesky-Root. Estos son eh, los residuos, mm, que se sacan, que son pesados eh, en este caso, en este modelo reducido, y de, esta, de estos residuos se van a calcular eh, los residuos studentizados. Esa medida luego vemos que la vamos a, comparar con los leverage del, del, modelo que lo modelo, en este caso del modelo eh, reducido que consideramos eh, aquí. El, eh, si en vez de los residuos escalados de esa manera consideramos también los residuos condicionales que se expresan como diferencia entre la variable y y el, el estimador bloop, indicamos así con eh, mutilde. De aquí sacamos la expresión del residuo condicional teniendo en cuenta que el bloop tiene esta expresión y la varianza del residuo condicional se reducen a, esta, a este valor. Nosotros sacamos los valores de la covarianza del, los residuo condicional y de los errores E y de allí eh, sacamos la expresión de la varianza de la diferencia entre lo residuo condicional y del error, que es igual, demostramos luego en el, apéndice del trabajo, sacamos un apéndice donde desarrollamos todos los cálculos que aquí nos voy a presentar, eh, sacamos ese valor que es el MC del eh, mutilde. Al final, lo que nos estamos interesados a calcular de esta medida es Em, si indicamos con I todas las observaciones de, todos los dominios, que aquí indicamos con I mm, por em, simplificar la notación, con I que va de 1 a DRT, y si indicamos con CIJ el eh, elemento genérico de la matriz de la covarianza entre los eh, residuos condicionales del error, y teniendo en cuenta que el mc del bloop eh, eh, mm, eh, se, queda solamente con las primeras dos, los primeros dos valores G1 y G2, entonces ese valor C de, la genérico de la matriz esta, si consideramos los valores en diagonal referidos a la misma área I, esto se reduce en la diferencia entre, este sería la varianza del eh, muestral, menos las primeras dos componentes del MS del blue. Esto nos puede dar una información de cuánto, de qué relación hay entre la varianza muestral y los, mm, digamos, el MS del blue. Luego calculamos la correlación entre los residuo condicional y esos errores que respecto a, Mm, a, las áreas, em, digamos, a las mismas áreas, porque nosotros, digamos, em, para que sea más fácil la interpretación, nos fijamos en los valores de las mismas áreas, es decir, esto es residuo, residuo condicional del área E y el error del área eh, eh, I y del área I. Entonces, la correlación se, mm, calcula como eh, coeficiente entre la, cociente entre la, <laughs> perdón, la covarianza del residuo condicional del error y la dos varianza bajo um, la raíz cuadrada. Esto se reduce en este valor bajo la raíz cuadrada del CII, que es esta expresión, dividido por la varianza muestral. ¿Vale? Esta la llamamos, esta medida la, llamado, la, indicamos como eh, medida de eficiencia del modelo, porque en cualquier manera pensamos que esto nos puede decir cuánto eh, digamos, influye cada área en la medida del MS del modelo, en cualquier manera. Entonces, por eso que la llamamos como medida de eficiencia del modelo y la llamamos e epsilon i que la sacamos como mm, suma de toda esta porque como decía antes, este también es una matriz que las tenemos por cada área y cada subdominio y cada subsubdominio. Entonces hacemos una suma y la dividimos por el total de, cuántas eh, eh, áreas tenemos de RT. Este, siendo una correlación, será entre menos 1 y 1, y luego, eh, claramente, sacamos también una, aquí también una, un valor límite con el que comparamos si está arriba o debajo de un valor límite. La última <laughs> eh, medida que sacamos de diagnosis la llamamos MS ratio. En este caso, que ya indicamos con eh, pi, pi, esta se mide como cociente entre el MC EBLUP y el MC del bloop menos 1, que se convierte al final como dos veces la tercera componente del MC, del bloop, dividido por el MC del bloop. ¿Vale? Aquí <laughs> acabamos <laughs> las medidas de diagnosis y pasamos a la aplicación a datos reales. Nosotros utilizamos eh, los datos que provienen de la encuesta de condiciones de vidas españolas, eh, que eh, se refiere a los años entre 2004 y 2008. Los dominios que nos interesan son las provincias de las 52 provincias españolas. El, em, digamos, el segundo nivel sería el género, eh, los dos tipos de géneros que salen de la em, encuesta y los instantes temporales serían el tercer nivel de em, jerarquía que son los cinco instantes temporales. El objetivo es eh, sacar una estimación de ese índice eh, de la eh, poverty proportion según el indicador que os presenté al principio y con respecto a los dominios españoles que son esos dominios cruzados, provincia por sexo y años. En la variable eh, la target variable es la estimación directa que proviene de la encuesta de condiciones de vida eh, a nivel de dominio. El, eh, como que ya dijimos que la, los tamaños muestrales son demasiado pequeños, nosotros aplicamos el modelo que proponemos y eh, ya que la encuesta de eh, condiciones de vida nos saca estimaciones directas a ese nivel, es decir, si sacamos la información cruzando provincia eh, y sexo y estantes temporales, luego sacamos una estimación que tiene un error demasiado alto. Por eso aplicamos ese modelo a nivel de área con esa estructura jerárquica. El, la, las variables auxiliares que utilizamos eh, en el modelo son, aparte del de eh, intercept, utilizamos la eh, mm, ser ciudadanos eh, no españoles, digamos, consideramos la ciudadanía y la condición laboral. analizamos estas dos variables que nos parecía tener más sentido según el tipo de análisis socioeconómica que nos interesaba y al final nos quedamos con eh, los eh, ciudadanos no españoles y los desempleados. Em, aquí eh, os pongo unas informaciones con respecto a cómo está calculado el valor del Normalized Household Members que eh, se utilizan para, eh, digamos, luego, eh, que se utilizan dentro del, eh, del, indicador de pobreza que os he eh, enseñado al principio. Estos son los valores de la poverty eh, line con respecto a los años 2004, 5, 6, 7 y 8 y estos se utilizan en el cálculo del estimador directo YD para esos dominios que nos interesan. Y aquí tenemos los resultados de la aplicación con respecto a eh, los parámetros de regresión beta y los p-valores. Estos son los coeficientes que se sacan, tienen, son todos significativos y lo que interpretamos sobre este, mm, digamos, este resultado es que eh, con, con, este, con el modelo que proponemos, eh, la eh, proporción de pobres se hace más pequeña en esos dominios donde es más grande la proporción de población del conjunto definido por los ciudadanos no españoles. Y tengo cinco minutos solamente. Bueno. <laughs> 10, eh, gracias por ser tan eh, generoso. <laughs> y, y, luego, eh, al revés, mm, esto o sea, el más pequeño, en donde la proporción es más baja de población, el conjunto de, mm, personas desempleadas. Como he dicho, ya son, esos son todos significativos, esos coeficientes. Luego sacamos unos intervalos de confianza para los parámetros de varianza, que también son ah, significativos y em, con respecto a un intervalo de confianza, el nivel de confianza del 95%. Y aquí os pongo una, mm, una, figura que se refiere aquí a la estimación directa eh, con respecto a las estimaciones EBLOOP y vemos que siempre nos quedamos debajo de la estimación, digamos, de la, estimación directa, un poquito debajo, y el pattern eh, sigue eh, siendo igual. Y con respecto al error nos quedamos mucho más abajo, es decir, que va a suavizar mucho la, el error de la estimación directa, las estimaciones EBLUS que sacamos. Aquí tenemos claramente más de 500 valores porque será las provincias 52 cruzada por 2 cruzada por 5 instantes temporales. Entonces aquí tenemos todas las observaciones. ¿vale? Aquí en vez os pongo solamente los resultados con respecto al año 2008, entonces estos serían los resultados en las 52 provincias relativas a los hombres y a las mujeres, que se ve un poquito más enfocado. Estos son los resultados de la estimación en rojo, la estimación directa, y en azul la estimación en bloop, tanto para los hombres como para las mujeres al lado derecho. Y aquí, eh, de, igual que antes, solamente para el año 2008 lo que pasa en el R, eh, root square error de la estimación directa y del EBLOOP, que se ve que mejoran mucho la estimación a través del mm, EBLOOP del modelo. Aquí hay también un mapa donde con cuatro, eh, digamos, eh, sacamos como cuatro eh, niveles de poverty proportion que son entre menos de 10, mm, proporción de 10%, entre 10 y 20, 20 y 30 y más de 30. estos son para los hombres, solamente para el año 2008, estos son para mujeres. Como veis, los resultados eh, la, las regiones que eh, sufren más mm, proporción de pobres son las del de sur oeste, y en vez la que, mm, digamos, hay menos proporción de pobres son las del norte, estos son los País Vasco, ¿no? Y, y, y en la situación del medio serán, son las de, que son entre centro-oeste. Eh, Tanto para eh, los hombres eh, como para las mujeres, aunque para las mujeres eh, hay unas diferencias en algunas provincias. Esta sería Valencia, ¿no? Castellón, perdón. No soy, esta será una provincia de la Cataluña, ¿no? Y mm, luego, aquí os voy a dar rápidamente cuánto tengo, <laughs> cinco minutos <laughs> siempre, ¿no? 5 minutos. Aquí eh, os pongo unos resultados de los residuos que sacamos del modelo y aquí se ven cómo esto cambian según va creciendo la, eh, la estimación directa de la varianza que va creciendo, entonces esto, lo, los residuos eh, son más anchos cuanto más va creciendo la estimación directa de la varianza aquí. Y eh, aquí os pongo el resultado de esto con respecto a los leverage de los efectos fijo y eh, random. Estas son las medidas a nivel de área de, aquellos LFD y LRD que os enseñé Aquí ponemos una eh, línea de, límites. Esto son, digamos, hay como dos límites. Este es el límite que os decía 2 bajo D y este es el doble, es decir que aquí nos eh, fijamos con los valores más extremos de que, eh, que influye sobre los eh, leverage del efecto fijo y vemos que la provincia de Almería es la que más pesa, que más va a tener un efecto en eh, efecto leva sobre la estimación de, la parte fija del modelo. ¿no? Sin embargo, la provincia de Barcelona es la que en vez tiene más efecto e la leverage della parte random del modello. Dicho muy rápidamente. Luego, la otra información de la domain deletion en el beta, esto os acordáis, era medía la diferencia entre el beta gorro menos beta gorro paréntesis D. El paréntesis D significa que quitamos una a la vez las áreas y eh, con respecto a cada eh, provincia vemos que En la estimación, en, azul, tenemos los valores de esa diferencia cuando quitamos una a la vez las, 25 provincias, en azul con respecto al beta que estima los ciudadanos no españoles, que eh, sería el beta 1. El beta 2 sería con respecto a los desempleados. Eh, con respecto mm, a los ciudadanos españoles, se me parecía que era Castellón, ¿no? Castellón es la provincia que le va a aumentar en cualquier manera, quitándola, va a aumentar, tiene un efecto mm, de eh, aumentar la estimación del beta, del, beta del, modelo. Em, esta me parecía que era, ese debía de ser eh, como Madrid y esta, eh, mm, pero era un poquito más bajo, no lo evidenciamos mucho. Sin embargo, con respecto a la variable unemployed, que era la variable que eh, tenía un coeficiente un poquito más alto, positivo 0,44, el efecto mayor de aumento lo tiene la provincia de Tenerife, quitar Tenerife tiene un efecto de aumentar el beta y sin embargo, <laughs> sin embargo este de Cáceres y Cádiz tiene un efecto de disminuir ese coeficiente, quitarlos, ¿vale? Luego, eh, aquí ponemos en relación los eh, residuos, eh, ¿os acordáis? Esos son los residuos que escalados por Cholesky, la, la, raíz de Cholesky, y con respecto al leverage del efecto fijo calculado en ese modelo reducido. Entonces, aquí lo que nos fijamos, aquí también pusimos mm, un límite con respecto al leverage de los efectos fijos y aquí son los valores, digamos, de eh, límite superior e inferior del, del esos residuo Nos fijamos sobre todo en los valores que, tienen un leverage muy muy alto, que son la provincia de Almería, Valladolid y eh, aquí, aquí, eh, perdón, he olvidado decir que aquí consideramos todas las informaciones, no sacamos una medida, sino de todas, considerando la provincia, punto, F sería eh, female y 1 sería referido al primer periodo temporal, el año 2004. Entonces, algunos años de la provincia de Almería, Valladolid y C, no me acuerdo que era, Coruña, sí podría ser, son los que tienen un efecto mayor en los efectos fijos del modelo reducido. Eso eh, lo estamos intentando, eh, digamos, eh, la vemos muy compleja esta medida porque compara la, esos residuos y los efectos fijos de esos residuos escalados que están escalados por una eh, raíz de Cholesky que hace como un efecto de smoothing en el modelo eh, reducido. Entonces la interpretación es, mm, digamos, eh, bastante, no es tan intuitiva, eso. Luego, esto es la distancia de, Cooks que nos dicen la digamos la, eh, las áreas, los dominios que eh, son más influyentes y aquí eh, salen otra vez la provincia de Tenerife, Castellón, sería, Almería, como lo vimos antes, también esto está relacionado con lo que vimos ya en el leverage de los efectos fijos. Y aquí hay también la, no me acuerdo si era, aquí lo tengo, Cáceres, sí, y em, luego aquí tenemos, en vez, la, eh, comparamos eh, la medida, eh, la media del MC calculado eliminando el área D y lo comparamos con el el eh, gamma que era el cover statistics, os acordáis valor absoluto mm, de della diferencia entre el il del determinante de la matriz de Fisher quitando y no quitando las áreas, menos 1. Y aquí, digamos, en cualquier manera, vemos que eh, este, eh, la provincia de Tenerife es la que tiene un efecto de mayor Em, en, esa, eh, la estimación de los parámetros tetas, porque el cover se basa sobre el, em, el, determinante la matriz de Fisher. Entonces, quitar, esto, siempre es una deletion, domain deletion, es decir, que quitando, esta provincia de Tenerife pasa algo, es decir, en este caso, que tiene un efecto de eh, digamos, eh, más bajo con respecto a, las demás provincias, ¿no? En la estimación de los parámetros, porque allí eh, dentro tenemos el determinante de la información de Fisher que nos sirve para la estimación de los parámetros θ. Y aquí en vez comparamos los valores del tau y del gamma, gamma siempre es el coverage, en vez el tau era la medida de la diferencia entre el MSE calculado eh, menos el MSC eh, eliminando un área partido por el MSC, eh, es decir, el coverage, el, el ratio. Entonces, esta también es una información muy importante que nos dice que, por ejemplo, en este caso la provincia de Barcelona, en el Tau, en ese que la medida del MS, tiene un efecto de quitar Barcelona, tiene un efecto en el MSC, es decir, que cuando quitamos eh, Barcelona, el MC aumenta. Entonces, eso es decir que Barcelona no sirve para disminuir el MC en cualquier manera. ¿no? Eso impacta mucho en la eficiencia del modelo en, el sentido de reducir la em, capacidad de reducir el MC. Eso significa. Y luego, por último, ponemos el, la, comparamos la model efficiency que indicamos con epsilon i y el, eh, PI, que es el MC ratio. Y aquí vemos que eh, esta es eh, la, línea límite, que, es un epsilon par mm, igual de 0,74 y aquí no la veis bien, perdona que me he traído esto porque no, puedo no veo muy bien aquí que la sigla de la provincia, pero los acrónimos se refieren a las provincias de eh, eh, Soria, Ávila, Segovia y Teruel, en algunos años de esta provincia, pasa que estas serían las provincias que le dan más eficiencia al modelo, porque epsilon lo llamamos como el model efficiency, medida de la eficiencia del modelo. Es decir, que esas serían como provincias que miden la eficiencia del modelo. Y sin embargo, con respecto al PI, que es la diferencia del MSE, eh, con el, la MS ratio, ¿no? estas que eh, pesan en un sentido como, eh, digamos, que pesan sobre el MS, que tiene un efecto de aumentar más el MS. S y WS S serían, sería Cantabria, ¿no? No, no, San Sebastián. tiene un efecto, ¿no? Eh, alguna, eh, sí, podría ser, yo eso no me acuerdo la sigla de memoria. Aquí tenemos algunas conclusiones con respecto al trabajo que sacamos. Este trabajo, como he dicho, introduce un nuevo modelo, lo aplicamos a eh, los datos eh, reales de la encuesta de condiciones de vida entre los años 2004-2008 y para medir la proporción de pobres para eh, los dominios que se considera como cruzando provincia, géneros y años y se, eh, van a, proponer unas medidas de diagnosis para eh, evaluar la eficiencia del modelo y para poder interpretar de alguna manera cómo esos datos influyen en la, eficiencia del modelo mismo. Y se proponen también unas simulaciones que nos ayudan a decir si la bondad del modelo y se han desarrollado la, todos los códigos con el lenguaje, lenguaje R. Thank you for your attention. Muchas gracias, María Kiera, Sobre todo también por dar la charla en español, hacer ese esfuerzo y no hacerlo en inglés. Sí, está, está encendido. Bueno, pues repito, muchas gracias María Kiara por dar la charla en español, hacer ese esfuerzo. Y ahora pues eh, cabe la posibilidad de hacer alguna pregunta. ¿Hay alguien aquí en la sala que quiera formular alguna? ¿Alguien se anima? <laughs> Al ser un modelo con tres niveles, eh, he visto que las matrices y esto están indexadas con tres variables. Esto quiere decir que no son matrices cuadradas, sino cúbicas. ¿Y esto causa algún tipo de problema en la computación? O... Eh, el, em, matriz cúbica, ¿qué, quiere mm, decir? Como tiene como tres índices, como filas, columnas y otra cosa, o, no he mm, entendido bien esa sección. No, eh, no tiene... Es cuadrada, es cuadrada, no es cúbica. Y... los índices llevan un orden, pero es cuadrada. Ah, como si hubiera muchas matrices Exacto, Exactamente. De hecho, hay matrices diagonales a bloques. Diagonales a bloques, sí. Mm. Eh, hemos contestado. Bueno, ¿y este trabajo va a tener continuidad o...? A mí me gustaría mucho, claro. Eh, continuidad, eh, mm, yo espero que sí, eh, además porque se puede mm, desarrollar también para otros indicadores y y además porque eh, mm, también las medidas de, diagnosis están desarrolladas para ese específico modelo, se podrían desarrollar como para generalizarla a, eh, otros modelos de estimación de áreas pequeñas y además eh, porque se deben de como interpretar aún mejor, ¿no? según mi punto de vista. Bueno, pues muchas gracias. Si no hay más preguntas, cerramos entonces la sesión. Muchísimas gracias a todos.